بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ناظرین ظفر اقبال اسپائر اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی ربنڈ اسلام آباد کے ڈفرنٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس شیئر کرتا رہا ہوں جس کے اندر ہاؤزنگ سوسائٹیز بھی ہیں جس کے اندر ریزیڈینشیل پروجیکٹس بھی ہیں جس کے اندر ریزیڈینشیل پروجیکٹس بھی ہیں جس کے اندر کمرشل پروجیکٹس بھی ہیں تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے پروجیکٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اور میری کوشش اکثر رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ حقائق کے اوپر مبنی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کروں اس وقت اس پروجیکٹ کی جو کرنٹ پوزیشن چل رہی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں تاکہ آپ کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو آج سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور رورل انکلیو کے سے کچھ نئی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو یہ جو نیچے آپ کو سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے ریڈ کلر کا اس کو دبا دیجیے ساتھ بیل آئکن بھی دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکے تو ناظرین آپ کے ساتھ میں روڈن کے حوالے سے جو نئی اپڈیٹس اس وقت جو کرنٹ چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں روڈن کے حوالے سے اگر میں اس وقت دیکھوں تو دو اس کی بڑی جو امپورٹنٹ نیوز ہیں ہیں جو پچھلے کچھ حصے میں آئی ہیں نمبر ون تو یہ آئی تھی کہ جو ڈیولپر کی موومنٹ تھی موبلائزیشن تھی وہ سٹارٹ ہو گئی تھی اور ڈیوپریت نے وہاں پہ اپنی ورکنگ سٹارٹ کر دی وہاں اپنے سٹاف کو ڈپلائی کرنا شروع کر دی مشینری ڈپلائی کرنا شروع کر دی اس کے والے سے ابھی اس کی ڈیولپمنٹ کا کام بھی کافی حد تک تیز ہو گیا ہے یہ میں آپ کو ایک شارٹ سی ویڈیو بھی اب دکھا رہا ہوں آپ اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ والا کام ہے وہ بہت تیز ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے والے سے جو دوسری بڑی بہت امپورٹنٹ نیوز آئی تھی وہ تھی رنگ روڈ کے والے سے رنگ روڈ کے والے سے چیف منسٹر پنجاب عثمان گزار صاحب نے اس کی اپروول کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کی وہ بھی میں نے ایک ویڈیو اس کے اندر چلائی تھی اگر آپ اس کا لنک دیکھنا چاہیں تو یہ اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس میں ساتھ ہی اس میں اناؤنسمنٹ آئی تھی کہ پچیس دسمبر کو پی ایم صاحب جو ہے اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں رنگ روڈ کا تو جون جو دسمبر کلوز آتا جا رہا ہے یہاں پہ رنگ روڈ کے حوالے سے بھی بڑی اچھی اچھی نیوز آ رہی ہے اس کے اندر جو گورنمنٹ جو ایکشنس لے رہی ہے اس کے حوالے سے ورکنگ پلانس ہو رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی نئی اس کے حوالے سے نیوز آئی ہوتی ہے اور لیکن جو جورڈن انکلیو کے انویسٹرز ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہت اچھی نیوز آ رہی ہے کہ یہ جو نومبر کے منتھ کے اندر ان کے جو انویسٹمنٹ وہ اس اندر اچھا خاصا ایک جمپ آ چکا ہے اس کے اندر ایک بڑی آئی ہے تین نومبر کا جب ایونٹ ہوا انکلیو کا جو اوپننگ تھی گرینڈ ماسک کے والے سے تو اس اوپننگ کے ایونٹ کے بعد اس کی جو پرائسنگ ہے اس کے اندر اچھا خاصا جمپ آ چکا ہے مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے تین نومبر سے پہلے میرے کچھ کلائنٹس ہیں کچھ دوست ہیں میرے جو فارن کے اندر بھی ہیں ان کے ساتھ میری بات چیت چل رہی تھی کمرشل کے والے سے اور میں ان کو بھی بتا رہا تھا کہ رورل انکلیو کا اس وقت جو چالیس لاکھ والا چار مرلے کا کمرشل ہے یہ بڑی مناسب پرائز کے اندر مل رہا ہے اس وقت تک میں ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے اس کی پروفٹ کے اوپر یہ چل رہی تھی تو ان کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ لے لیجیے اور آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے لیکن بیڈ لک انہوں نے اس کے والے سے سوچنے میں ٹائم لگایا اور آج جو لیٹسٹ ترین جو نیوز یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ کے اندر جو روڈن انکلیو کا جو کمرشل تھا جو اس وقت تین نومبر کو کوئی ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے اون کے اوپر چل رہا تھا آج وہی کمرشل جو ہے اس وقت آپ کا ساڑھے نو سے ساڑھے دس لاکھ روپے اون کے اوپر چل رہا ہے اور یہ ڈیلی بیسس کے اوپر اس میں پروفٹ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو اگر ایسے ہی میں بات کر رہا ہوں فارم ہاؤسز کے بارے سے تین نومبر سے پہلے جو فارم ہاؤسز کی پرائسنگ تھی اس کے اندر جو اون چل رہے تھے وہ نارملی جو پندرہ بیس لاکھ روپے اون کے اوپر چل رہی تھی لیکن آج آپ جاتے ہیں فارم ہاؤسز کی طرف تو آپ کو جو رورل انٹیک کا فارم ہاؤس ہے جو چار کنال والا ہے وہ آپ کو چالیس سے پچاس لاکھ پچپن لاکھ روپے آن کے اوپر چلا گیا ہے یہ جس جن لوگوں نے صرف اس کی بکنگ کروائی ہوئی تھی وہ بکنگ کی پرائس کے اوپر چالیس سے پچاس لاکھ روپے آن مانگ رہے ہیں اور جو آپ کے آٹھ کنال والے جو فارم ہاؤسز ہیں اس کے اندر دو پرائسنگ آئی تھی ایک کروڑ دس لاکھ والی آئی تھی اور ایک کروڑ پینتیس لاکھ والی آئی تھی وہ بھی اس وقت دونوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ کم سے کم پینتیس چالیس پچاس لاکھ روپے چلے گئے ہیں تو اس وقت جو روڈن انکلیو کے جو جو انویسٹرس تھے وہ بڑے ماشاء اللہ بڑے اچھے پروفٹ کے اندر جا رہے ہیں اور اسی طرح سے جو اس کی فریش بکنگ ہو رہی تھی ایچ بلاک کے اندر اور ایگزیکٹو بلاک کے اندر جو بکنگ ہو رہی تھی ان کی جو پرائس پرانی پرائسنگ وہ تو فائلس مارکیٹ کے اندر مل ہی نہیں رہی ہیں اگر کسی سے ملتی بھی ہیں تو وہ بھی اپنے بڑی مشکل مشکل سے یہ نہیں مل رہی ہے کوئی ایسا آپشن نہیں جو کرنٹ پرائز کی جو فائلز ہیں وہ والی انوینٹری آپ کو مل سکتی ہے جو جیسے اگر سات مرلے دیکھیں تو انیس لاکھ اسی ہزار والی ہے پانچ مرلے دیکھیں تو چودہ لاکھ پچاس ہزار والی جو بکنگ ہے اسی طرح سے اگر ہم جتنے کے اندر کنال والے بھی جائیں تو وہ ترتالیس پچاس والی جو بکنگ ہے وہ والی اویلیبل ہے اسپائر ریئل اسٹیٹ کے رورل انکلیو کا آتھرائز سیلس پارٹنر ہے تو یہاں سے آپ کو کسی بھی قسم کی انوینٹری کنفرم انوینٹری چاہیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو ہر طرح کی چیز ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے مارکیٹ سے ایک بہتری اچھی پرائز کے اوپر ہم لوگ پرووائڈ کریں تو آپ اس کے کچھ بھی انفارمیشن لینا چاہیں آپ سے اپڈیٹس چاہیے انفارمیشن چاہیے اس کی پرائسنگ کے سے کرنی ہے آپ بکنگ کا پروسیس کرنا ہے کچھ بھی انفارمیشن لینا چاہیں آپ ہمارے جو واٹس ایپ نمبر جو ہے اس کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ